астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің әуежай астана кеден бекетінің қызметкерлері 2022 жылғы 6 қарашада астана ташкент халықаралық рейсі жолаушыларының қол жүгін кедендік тексеру кезінде қазақстандық екі азаматтың қол жүгінен 83 миллион теңге сумасында атап айтқанда 180 мың ақш долларын құрайтын декларацияланбаған қолма қол қаражатын анықтады заң бұзушыларға қатысты материалдар қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 234 бабы бойынша қылмыстық іс қозғау туралы шешім қабылдау үшін астана қаласының экономикалық тергеу департаментіне жіберілді